Bonjour et bienvenue sur Du cuir et des lames. Aujourd'hui, un couteau que j'ai reçu hier, que j'ai commandé sur Drop il y a euh, un peu plus d'un mois. Euh, un couteau euh, qui va rappeler, et je vais vous montrer pourquoi, un autre couteau que je possède, que je vous ai présenté. Ce couteau, c'est le Amare Knives Field Bro. Alors, oui, euh, on pourrait se dire c'est un bug out. Puisque, en fait, voilà, <laughs> le bug out, quand on les met à côté, c'est très inspiré, on va dire, hein, euh, par, euh, par le couteau de Benchmade. Ce couteau-ci coûte trois fois moins cher que celui-ci, mais le sentiment de solidité que l'on a avec celui-ci est nettement supérieur. Il est plus lourd, 93 grammes. C'est exactement, on peut dire que c'est, euh, on va pas dire que c'est une copie, mais voilà, si on met les couteaux l'un sur l'autre, la lame fait la même longueur, 8 cm 6. Le manche est un tout petit peu plus long, on va dire 3 euh, mm de plus pivot à pivot, hein, c'est voilà. La forme de l'âme est un, peu, un tout petit peu différente. Là, c'est du VG10, là, c'est du S, 30 euh, v euh, pas les mêmes aciers. Ça, c'est du G10, ça, c'est du Grivory. C'est plus léger, c'est plus flexible. Voilà. Là, les platines s'arrêtent ici, en fait. Là, elles font toute la longueur des, plaquettes. Pas d'ajourement, euh, c'est vraiment... Euh, bon, on, sent le, on le sent hein, au niveau du poids, 93 grammes contre 56, voilà. Mais, sentiment de solidité, bon, même système de fermeture, de blocage euh, par axis lock, hein, c'est le même système que le Benchmade. Mais voilà, c'est un couteau qui, au niveau du design, déjà, il est très attirant. Il est attirant parce que quand vous avez le couteau fermé, vous n'avez pas cet espace euh, entre la lame et euh, le bout du manche. On voit bien ici qu'au niveau de design, c'est Ulrich Henneke qui, euh, qui design, hein, puisque c'est Amare Knives. Amare Knives, c'est Ulrich Henneke Donc, voilà, au niveau du design, je trouve qu'il est très réussi. Euh, clip euh, port profond qui est euh, intégré à la plaquette. Avec, bon, on peut voir les vis, mais c'est pas très dérangeant puisque le, clip est réversible en plus. Bonjour les gauchers. Le clip, le passant pour la lanière, pour ceux qui mettent des lanières, c'est un très bon couteau. Je suis très content euh, pour le prix. Il m'a coûté 55 dollars sur Drop. Donc euh, avec les le port, euh, on va dire que c'est une cinquantaine d'euros. 50 euros pour un couteau en VG10, en G10 pour les, les, plaquettes qui respirent la solidité. Hein. Là, je ne vais pas avoir peur de l'utiliser, celui-ci. Celui-là, euh, c'est un, peu plus délicat. Euh, on sent la légèreté du couteau, euh, la flexibilité du manche, hein, quoi, des plaquettes. Hein, c'est plus délicat. Celui-ci, je vais être moins tenté, même s'il est très solide, hein, le, bug out. Je vais être moins tenté de, lui faire subir ce que je vais pouvoir faire subir à celui-ci, surtout pour le prix. au niveau du tranchant, alors je vais je vais prendre un petit papier. Au niveau du tranchant, il sort de boîte. Hein. Je l'ai utilisé pour... Euh, voilà. On peut dire qu'il coupe. Voilà, c'est euh, rasoir, quoi. D'ailleurs, euh, tous les Amare Knives sont, hyper tranchants. Le traitement thermique, c'est Real Steel qui fait, les, qui fait les couteaux, je crois. Amare Knives les, les dessine, et le richenek les dessine et euh, Real les produits, en fait. Et donc, c'est voilà, c'est un, joli couteau qui tient bien en main. On sent vraiment la tenue en main de par euh, l'épaisseur. Alors, les, plaques, les platines sont insérées dans les plaquettes, ce qui fait qu'il n'y a pas de voilà, il n'y a pas d'ajout d'épaisseur. On peut voir euh, à l'intérieur les platines qui font tout le long des plaquettes. Non, c'est vraiment euh, l'espace pour le, doigt, pour l'index, quand on tient le couteau, est, idéal. Il n'y a pas de, euh, cannelure sur le, sur le dessus, mis à part euh, ici pour, pour le système de verrouillage. Ouverture par thumb stud. Hein. Donc un, un bon couteau pour le prix. Vous le trouvez euh, beaucoup plus cher euh, chez certains couteliers français, euh, notamment un que je ne citerai pas qui le vend plus de 80 euros, proche des 90. Hein. Et celui-ci, en fait, c'est une, version limitée, puisque c'est, que je ne me trompe pas, c'est Any Voilà, c'est Any c'est euh, C'est une, marque qui produit, quoi, qui, vend des couteaux qui sont pour la plupart de cette couleur-là, c'est-à-dire euh, aux manches rouges et à la lame noire. Euh, je mettrai le lien en description, hein, comme, comme d'habitude. Voilà, donc le, le bro, je J'apprécie, je, je, le, suis J'en avais envie, euh, il existe en noir, hein, bien évidemment, mais euh, j'en avais envie en rouge quand il est apparu sur Drop. Ben, j'ai pas hésité, surtout à ce prix-là, hein, même si euh, financièrement, <clears throat> même 50 euros actuellement, c'est un peu, c'est pas évident pour moi. Mais bon, voilà. Je tenais à vous présenter ce couteau que j'ai reçu hier. Je le trouve très, vraiment, je suis très content de l'avoir. Je trouve que le design est vraiment très réussi c'est euh, j'aime beaucoup le, fait qu'il n'y ait pas euh, cet espace-là euh, entre la lame et le. Voilà. Ils auraient pu faire. moi, je trouve que, voilà voilà, Benchmade aurait pu faire cet effort-là de mettre le le de quoi le barillet le, la goupille de, de blocage un peu plus loin comme on peut voir là elle est Hein, pivot sur pivot, aller 3 euh, mm plus loin, et ça aurait euh, contribué au, design du couteau. Voilà. Euh, il est très bien, le bug out, j'aime beaucoup, hein, c'est surtout dans, cette, édition internationale limitée, en, en crimson, red, comme ils disent, red rouge cramoisi. Mais ce rouge-là, de et, Heinz. Je trouve très bien. C'est voilà, c'est très joli, euh, rouge et noir. Euh, un petit euh, un petit coucou à Big Red EDC qui qui est fan des couteaux rouges. Donc voilà. Le je le laisse tout seul. <laughs> le Philip Bro de chez Amare Knives dans sa version Any Heinz, Heinz selon, rouge je vous remercie d'avoir euh, regardé la vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous, mettez-moi un pouce bleu si vous, si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, euh, je répondrai toujours à, vos commentaires, comme d'habitude. J'espère que nous nous reverrons bientôt euh, pour d'autres couteaux ou un tuto cuir sur lequel je travaille. Je vous dis à très bientôt sur du cuir et des lames. Au revoir.